Sura psa ne podrazumijeva samo da pas nauči osnovne komande, kao što su komanda da sjedi, da leži, da čeka već. Sa različitim vježbama utičemo na njegovu psihičku stabilnost u bilo kakvim životnim situacijama. metode pomoću kojih dolazimo do određenih rezultata uglavnom su slične, ali sam trening uveliko određuje karakter psa. Charlie. podizanje pozitivne energije, u stvari razvijanje dobre emocije između vlasnika i njegovog psa je preduslov da se počne sa dresurom. Naš pristup mora biti takav da pas vjeruje u nas i da on jednostavno bezuslovno ispunjava sve naše zahtjeve koje od njega tražimo, to se mora postići samo sa razvijanjem takve vrste povjerenja. 네. zavisnosti koji stepen komunikacije hoćemo da imamo sa psom, tako se razlikuje i uvođenje dobrih navika. Postoje oni ljubitelji pasa koji su zadovoljni samo s tim da im pas dolazi na poziv i da im ide lijepo uz nogu, međutim ipak većina želi da imaju psihički što bolje uravnoteženog psa koji izvršava mnogo više komandi, pa zato i posvećenost mora da bude mnogo bolje. je jedan pas psihički stabilan i koliko je on poslušan, to govori o tome koliko je njegov vlasnik posvetio pažnje i koliko je njegov vlasnik uložio truda da njegov pas takav i bude. Wow. Bravo Dakle, ponašanje jednog psa ovisi isključivo o njegovom vlasniku. Koliko je truda uloženo, takvog psa ćete da ima Ja adresuru psa mogu slobodno da nazovem i organizovanom kontrolom ponašanja jednog psa pri uvođenju novih navika koje će omogućiti stabilan suživot između njega i njegovog vlasnika. Ne. Ne. definitivno je istina da je svaki pas pogledalo svog vlasnika. Onoliko koliko uložite truda, tako psa что-то за имя. sada nije ništa rađeno i baš i neugodno. Ali otprilike da bi na pravi način shvatili psihologiju, kako to izgleda komunikacija s jednim psom, to je kao da dobijete dijete starosti između jedne i dve godine na čuvanje i morate da njemu vodite brigu. trening sa jednim psom najvažnije su dosljednost i i onda možete očekivati neke rezultate. U ovom poslu nema žurbe, sve morate da radite organizovano, ne ne, nešto, nešto i smireno, jer jedna greška je dovoljna, na primjer, u komunikaciji sa ovakvim psom, nešto, nešto, Ja, čekaj, kada pa izazovete pogrešnu reakciju psa, onda to sigurno ne može da izađe na dobro. vidimo to. Nešto. Nešto, nešto. Nešto. Bravo. Bravo. Bravo. Čekaj. U rukama dobrog vlasnika Svaki pas će biti psihički stabilan i uravnotežen. I svoj životni vijek sa svojim vlasnikom provest sretno, a njegov vlasnik će sigurno imati mnogo divnih trenutaka u suživotu sa svojim psom. Zato nemojte dozvoliti da vaša nemarnost stane na put jednom takvom divnom suživotu, nego radite sa svojim psom i pokažite mu šta od njega očekujete i šta očekujete Teraz nasz pas duszy. Drodzy, syn, czekaj. Eee, siebie. Brawo. Dođi gore, dođi. Sjedi. Čekaj. Bravo. Dođi tu. Sjedi. Bravo. Dođi tu. sedi, čekaj. Dođi. Dođi, Pozitivna stimulacija kroz igru i kroz pohvale uvijek dovode do uspjeha. Dakle, što ste strpljiviji, što ste više dosjedni, to ćete imati poslušnije psa. Do sljedećeg puta pozdravim sela Vranića, Rečačka i organizacije Moj pas. ശരി Arthur Bravo, cara. Dodge. Bravo. Dodge. E novo. Hop, hop. Mesto. Mesto, mesto, Arthur. Mesto. Bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. bravo. bravo. Bro. Shit. Wow. Stój, stój, stój, stój. Stój, stój, stój, stój. I ty si dober pas.